Aku nak tanya mu ni mak. Nak tanya ke dia ya? Dah lah saat eh, seminggu dah aku tak kelih dia. Dah lah ke mana eh. Sekala jumpa kedai ni Rohana. Tahu lah ya. Aku dah rasa dupa projek dia tadi kira rasa gitu. Aku pergi juga mak saat ini eh, pakai projek kok mana. Kesel lah tu bit semacam lah masuk dok ni. Tahu lah ya tu lama aku bimbang Leni lah mungkin nyakit kowik ke Takut buat kelik nyakit ke parok lah Sibuk semacam lah dia ni kak Acu, mu tengok weh Aku dah rasa Super saing ni tu Napa lah rak dia lah Abi ya, abi ya, oh, steady abi ya, steady abi ya, eh, oh, alright. Dalam guano saya galak tas pos kalau ni. Dengar dulu ya. Uh, dia nak ayak kapal tu sungguh. Amo cocok dah pe ya. Wasi covid belah pe ya. <gasps> Mu cocok dah lah saya. Wasi COVID-19. Ha pe ya. Dah tu ya mau. napa suka gembira katakan. Ni ke kira hok kali ke dua lah mo cocok pe ya. Ah, matilah mu lepas ni Ha Ah, kau gama ke mati nak ewi? Eh, mati ku pano, bema. Bema, awak kelih mana gama? Kau mati, bema. Bema, kubu. Ah, kubu ke perlu cocok lagi Ramadan mati. Habis mak kecek ke tak pakai ontok sama. Beri benar kecek boleh-boleh. Malu ke orang lah macam tu. Tak sengah lah, sama dengan saya nak royak ni. Muraya saya, Gapo rima ka wasing ni orang yang takut berlaku tu? Dia diberikan untuk merasa sistem kita hanya semula jadi badai bayo. Ya? Bagi mengurangkan risiko uh, mendapat jakitan, kume atau weroh bayo ya, memang. Dia juga selama dia berkesan untuk melindungi orang daripada penyakit berjakit bayo ya, memang dia boleh jadikan sistem ketahanan badan kita lebih kuat dia. Senguti saya. Patu patu, wah panasnya dagu kita di. Kalau nak cocok vaksin ni apa memang dia memerlukan dua dah. Sudah ada pertama, kita kena tunggu pula selama 21 hari untuk dah kedua bagi memastikan perlindungan sepenuhnya biar memang. Oh, bagus aku faham apa ambil vaksin ni. Benda ni, dia tak wajib. Tapi kalau ambil agak, baik cocok dia. Baru tak kena jaketan COVID-19 tu. Oh, kalau gitu kak, aku nak kecocok lah. Sebab Abang Mak Kemala muncul ni. Bunyi kata, dia ada vaksin tu. Weh, lah beya. Waktu ni tak boleh ambil kosih pun ya. Dia kikikan saja. hot dia ke. Selepas itu tak boleh. Tu aku kelih ramah ke cocok pak dia tu. susu susu nampak. Bukan wasin kau tu cocok lembut hati kena nyakit bagi orang malu korang lah macam tu jatuh standik lah ya bagi benda ni bukan main-main kajak eh teliti benar bak wasing ni bukan boleh beli kedai rocek bagi oh mujur merayak saya kalau dok kak gemuluh lah aku saya lepas tu saya kalau cocok kena gimana dia kena daftar dulu apa ya? Pertamanya guna My Sejahtera. Kedua, hotline. Satu, lapan kata. Lapan, lapan, lapan. Lapan, dua, lapan. Ketiga, Gismuka. Di Fasiliti KKM. Atau masuk laman web dia www.waksinkowi.gov.ma Atau pun melalui program. Batu web sukses bagi penduduk di kawasan dua bandar dan pedalaman. Lepas dah petang ke, siapa masa kalau dia panggil, kita kena pergi lah. Ya. Sudah kerja lah. Sudah lah. Siapa masa lah, ya, saya? Siapa masa lagu mana, mak? No mati lo lah, gitu. Segala lagu mana mak? No mati. Mula mula kenali. Patu lagu mana mak? Patu piti kau kuge. Allah. Oh, lagu tu nak mati mak dia. Dia gini abang mak. Kalau mati perlu lain nak kita ke dulu. Sebab orang mula-mula ambil wasi ni, puak dia dulu. Mati ni sampai masa, mati juga memang. Dua orang tangga, dua kedai kompi pun, mati juga memang. Saya aku nak tanya, orang tak perlu cocok, wasi ni ada kah? ada juga biar seperti orang okay, ada jaruh dengan cangkik supaya alah pada ubat atau makan ada penyakit kronik memang tak ada ambil wasi ni kalau gitu ke saya aku suka dengar nama lah wasi ada ada naik segar dengan serta mentah ada saya ada saya aku serah lepas cocok ni cekok aku jadi betul lah <laughs> ada saya ada ada nganyi sangat ada patu tu kak ku main corona pun kau tak ada dah ada saya ada saya ada kau lagu mana mak kekek apa kalau aku tupuk darah beja benda saja je ya. ni suka benda lagu tu jadi sungguh saya Oye, oh, ya, eh. main sini kena ya? Mana oya? Dapa dia mak. Kalau aku mati ke, pita lebih tu. Ami kamu lawa yo, pita lebih tu. Baik, eh. pita mana baik mata bilo bila baik mak. Ah, lebih banyak ke? Oh, ah, lebih banyak ngotu pita oya. Pita baik mak. do patah kali. Kalau patah tu aku, mambik, mambik, mambik. Aku kali, berkali. Eh. Oh, abang mak sabu dengan dia. Masa mana tak pita lebih. Pita buta tak mau ke bayar dah. Siapa dia? Siapa dia tak payah? Sama Arai bukan sama ni. Kecek tak mana. Naik lepas kita cocok wasting tu, kita selamat kau dari corona virus tu. Ha oh, lah payo kita kena ikut SOP juga. Supaya kerja suruh tu kena kerak cuci tangan, jaga perjarak ke fizikal. Dek pakap nutup muka di tempat orang ramai. Sufo sekala lah Tapi peratus nak jakit tu payuh Kita jaga kita lah katakan kalau gitu lah, aku nak ambil jugut lah wasin saya. Seru yakin aku saya. Sungguh takut gapo kah? Pita tak ada. <laughs> gapo, gapo kita boleh rojong. Di klinik kesehatan, hok berdekat teh. Ada sama Guano nampak cedi Tadi nampak Nak mati semacam Aku kena waya Sebut kata mak lazir Okey kena belakang sungguh Mari orang-orang kita Kita bakal pergi ambil Wasing belakang orang Hei Yalah lah adik kakak weh Mak saya ya tu Yalah lah tu Kita pun Covid-19 Kita pun ke sungguh